tutti e ciao a tutte e ben ritrovati anche questa settimana. Il video di oggi è dedicato ad un'erba ayurvedica che in tanti conoscete ma che ho notato che anche in tantissimi di voi ancora ne ignorate l'esistenza. Eh, come me ne sono accorta di questo? Perché nel momento in cui vi è arrivata la newsletter che vi avvisava che era la new entry sullo shop online mi avete scritto in tantissimi, insomma almeno in 5 che eh, praticamente non sapevate che cos'era, come andava utilizzata, quali ne erano i benefici e richiedevate un tutorial dove facevo vedere insomma come si, uh, viene utilizzata. Ecco, eccomi qua, <laughs> sono pronta a condividere con voi insomma il modo in cui io la utilizzo e quali uh, siano i benefici. Prima di tutto l'AMLA è una delle più conosciute, è anche una delle più potenti erbe ayurvediche indiane e vi spiegherò il perché, perché praticamente è una delle fonti più ricche naturali in vitamina C. E praticamente questa polverina, che ha un aspetto beigiolino, <laughs> un marrone molto chiaro e che ha un profumo molto mm, eh, marcato, cioè una, mi ricorda i frutti di bosco. Comunque non è un profumo fastidioso, anzi poi ho notato che una particolarità di questa, di questa polverina è che tende tipo con l'umidità a creare dei piccoli grumetti all'interno del sacchetto ma è assolutamente normale non preoccupatevi ehm, che cos'è l'amla? Da, da, cosa proviene? l'amla viene ricavata dal frutto dell'albero eh, uh, d'amla è conosciuta anche come uva spina indiana oppure un altro nome famoso in India è amalaki invece il suo nome botanico è uh, eh, Emblica officinalis tant'è che sulla busta nell'inci la dovete cercare come Embrica officinalis fruit powder proprio perché viene ricavata dalla frutta secca eh, e polverizzata di questo albero d'amla come dicevo eh, eh, quello che ha di particolare e che la rende così potente come eh, erba ayurvedica curativa è il fatto che ha un'altissima percentuale di vitamina C, ha tantissime proteine, carboidrati, ha quasi tutta la famiglia della vitamina B, alla vitamina A, alla vitamina E, ehm, tantissimi flavonoidi, anche tannini, anche dei preziosi acidi, quindi veramente è potentissima è, è sia come impacco sulla cute, come impacco purificante oppure come impacco anticaduta, ma è particolarissima e potentissima come impacco, come maschera viso, perché è ideale proprio per quelle peli mm, senescenti, un po' stanche, tirate, eh, mm, proprio, che hanno perso proprio eh, la luminosità è veramente una botta di vitalità proprio grazie a questi componenti che eh, nel momento in cui appunto li applichiamo sul nostro viso lavorano in sinergia e eh, contribuiscono a, a dare quell'azione anti-age, antiossidante sulla nostra pelle Prima di parlare di come andrebbe preparata e utilizzata Vediamo quali sono i benefici. Benefici che si dividono tra eh, i benefici per i capelli, per la nostra cute e per i nostri capelli e anche per la pele. Io l'amo in particolar modo come impacco proprio sulla cute eh, perché eh, è assieme al fieno greco una di quelle erbette di cui non potete più fare a meno una volta che le utilizzate proprio perché rafforza le radici, previene la fragilità dei capelli, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita e eh, in tutto questo purifica anche e quindi eh, aiuta a sebo, eh, equilibrare la produzione di sebo. Sicuramente dopo l'impacco con la sola eh, e pura amla la cute è proprio rinfrescata e, e si ha una sensazione bellissima di benessere proprio grazie all'alta percentuale di vitamina C. Io la trovo fantastica anche come eh, maschera viso, maschera purificante e illuminante proprio perché um, ha un, conten un altissimo contenuto di vitamina C che uh, <laughs> dopo 10 minuti, un quarto d'ora di tempo di posa la pelle veramente torna molto più tonica, più levigata e sicuramente uh, più, da, da un colorito più uniforme. Anche in questo caso andrebbe utilizzata almeno una volta ogni 2-3 giorni in base anche allo stato di salute della nostra pelle perché ovviamente non possiamo pretendere un miracolo dopo una sola applicazione come sapete nel tempo la costanza porta a grandi risultati indubbiamente ne troveranno giovamento soprattutto le pelli senescenti, le pelli immature, le pelli dall'aspetto stanco eh, e che hanno perso eh, il, eh, un bel colorito, no? questa botta di, di, vitamina C sicuramente aiuterà la pelle a ritrovare ehm, non solo un colorito più uniforme ma proprio sarà più luminosa, più radiosa, provare per credere. Se invece decidete di utilizzarla eh, sulle lunghezze, eh, come vi anticipavo in quel video tutorial dedicato appunto a come smorzare il rosso della Lausonia, a me personalmente sulle lunghezze non piace perché tende ad appiattire i riflessi indubbiamente però è una delle erbette che più eh, riesce a volumizzare i capelli quindi se siete alla ricerca del volume vi consiglio di fare sempre di prova su una ciocca nascosta e vedere se mm, varia la tonalità del, del, vostro colore perché su qualche eh, capello, su qualche chioma può addirittura eh, scurire leggermente di una tonalità il vostro colore o anche può appiattire i riflessi quindi se i riflessi vi piacciono o la utilizzate diluita assieme ad altre erbe tintorie oppure appunto eh, la utilizzate solo come impacco sulla cute proprio per i suoi <laughs> enormi benefici oppure eh, la utilizzate appunto come maschera a viso sulle lunghezze ce ne sono veramente tantissime altre versioni altre erbe ayurvediche che potete utilizzare senza andare a incidere sul colore dei vostri capelli riguarda la pastella che si ottiene è facilissima eh, come eh, nel caso del cider che vi ho fatto vedere la settimana scorsa eh, potete eh, preparare per fare un impacco sulla cute secondo me bastano anche solo un che e mezzo due e poi aggiungete dell'acqua oppure nel caso eh, dell'impacco mm, per il viso anche un solo cucchiaio basta vedrete adesso eh, <laughs> nel tutorial che vi faccio vedere subito la consistenza che si ottiene sembra quasi caramello ed è una consistenza cremosissima che viene applicata senza mm, nessun tipo di problema sulla pelle senza che cada pezzettini o altre meraviglie è veramente una vera coccola per, per la nostra pelle vi lascio il tutorial consiglio sempre andrebbe sempre applicata eh, sulla cute e sui capelli puliti proprio per non andare a vanificare usando uno shampoo quindi con i tensioattivi gli effetti benefici di questo impacco eh, purificante e rinforzante ovviamente eh, va lasciato su almeno 30 minuti se riuscite ad arrivare ad un'ora ancora meglio eh, la distribuiamo appunto sulla cute e poi avvolgiamo la testa eh, come nel caso delle detentori con una pellicola trasparente, il capello di lana e aspettiamo che passi il tempo di posa. Eh, in seguito va eh, risciacquata e applicate se considerate necessario una noce di balsamo e poi ovviamente il risciacquo acido. Se decidete di utilizzarla anche sulle lunghezze ricordatevi, <laughs> ve lo dico di nuovo perché non vorrei che mm, insomma, qualcuno di voi ci rimanga male eh, ricordatevi di fare il test di prova su una ciocca nascosta per vedere se può interferire con il vostro um, colore naturale o uh, appunto raggiunto con le erbe tintorie o se non spegne troppo i riflessi. Io vi raccontavo in un video um, di qualche <laughs> mese fa che in passato l'ho utilizzata come impacco proprio volumizzante sulle mie lunghezze e mi aveva spento proprio appiattito tutti i riflessi a me personalmente non mi è piaciuta però è ideale come erbetta per chi appunto non gli vuole i riflessi sui propri capelli non li volete, utilizzate fate un impacco di Amla sulle lunghezze <laughs> siete sicure che non si vedono più i riflessi anche quelli ramati se volete però ovviamente appi appiattisce tantissimo il colore <clears throat> ricordatevi anche che non va d'accordo con ehm, il pH eh, dell'indigo e del katam non vanno d'accordo nello stesso mix quindi non li utilizzate assieme io vi ho fatto vedere vi lascio il link al video di come ho reagito i miei capelli bianchi quando ho utilizzato nello stesso mix eh, la lausonia, l'amla e il katam e l'indigo proprio a comprova che non vanno d'accordo come um, erbette proprio perché il katame e indigo amano come ben sapete mi auguro già il pH basico come maschera a viso va lasciata in posa mh, mm, non più di 15 minuti quindi non va lasciata asciugare troppo Ehm, ed è ottima per le pelli miste, per le pelli acneiche impure proprio perché aiuta a mm, eh, ridurre i pori ma è soprattutto ottima anche perché riesce a uniformare e a togliere le discromie che possono essere dovute anche appunto a qualche eh, segno lasciato da qualche brufolo ed è ottima come mm, maschera anti-age proprio grazie all'alto contenuto di vitamina C anche sulle pelli stanche stanche, che hanno perso tonicità, che, che hanno un colorito spento, perché dopo 15 minuti vedrete che è proprio una botta di vitalità per la, per la nostra pelle, perché ritrova proprio un colorito eh, sano, uniforme, la pelle risulta più tonica e anche più elastica. Mi fermo qui e spero di avervi dato insomma quanti più dettagli in merito a come andrebbe utilizzata al meglio questa erba ayurvedica e se avete qualche dubbio o qualche domanda non esitate a lasciare un commento qui sotto il video sapete che a me fa più che piacere confrontarmi sempre con voi e ci vediamo prestissimo mi raccomando condividete sempre il video con le vostre amiche su Facebook <laughs> dove ritenete più opportuno se il video vi è piaciuto il solito like per condividerlo con il mondo intero e ci vediamo nel prossimo tutorial ah e ovviamente iscrivetevi al canale ciao